大家好，我是陈老师，欢迎大家今天收看我们的节目。今天我们来看一下，在公元二零二三年岁次癸卯生肖属鼠的流年运势解析。开始之前，请各位务必按下订阅以及关注小铃铛，这样老师下次更新视频或是新的运势解析，您才能够获得通知哦。 好，在这个流年癸卯，我们首先要先知道，生肖属鼠的朋友本身就是跟太岁互相刑克的，也就是说，本身就是跟太岁战斗的格局。但请我们属鼠的朋友，你不用太担心，因为我们今年的本命星宫有迎来了五大吉星来守护，分别是天德星、红鸾星、福德星、福星、禄勋星这五大吉星。这五大吉星有多吉利？ 就光看福德星跟福星这两个就知道了。我们可以是说，今年的运势是非常强盛的。而在事业上面，今年属鼠的朋友虽然受到岁破的压力，但是这个压力啊，并不是在外面，而是主要会在内部，也就是所谓的企业里面的内卷，来自企业内部的一些压力。也就是说，在职场里面啊，受到了卷舌星跟绞杀星的影响，会比较容易遭到职场上的小人。 而这个小人比较特别，他表面上都跟你称兄道弟、姐妹情深，但是实际上可能就是利用这一层良好的关系来诱使你吐露出更多的、更多的把柄跟八卦。例如什么呢？举个例来说，例如呢，他会诱使你去一起去骂主管、骂公司、骂老板，但大家都一起骂的时候，骂的那个真的是一个“爽”字来形容。 但是隔天你就会发现，他把你说的话转告给对方，例如什么，例如给主管或老板知道，甚至是讲八卦那个同事，或是直接断章取义，把你们两个都在通讯软体里面的对话记录截取对你不利的地方，然后公开给其他人去看，然后呢自己躲在干岸上看我们属鼠的朋友被其他人去修理，即使你可能要辩解，这个是我跟谁谁谁在讨论事情，他也有讲啊，为什么你只找我呢？但是呢？ 这样的人呢，通常会用诱导式问话，所以让你在关键的时候呢，他就变成语焉不详，变成只有你自己讲的这些这些比较严重的话，而他自己讲的是模棱两可。因为什么？因为我们当时的情绪被他已经激起来了，所以讲话就变成了超直白，而那么刚刚好就落入别人的圈套里面。所以在二零二三年的岁次癸卯，第一要的就是要谨言慎行。 无论谁在你面前，我们都不要去参与这个八卦，或是抱怨什么样的同事之间的问题。认识再久的朋友，我们在内卷的时候啊，他都是跟你六亲不认的。这个一定要切记一下。而虽然我们对内的问题很多，但是对实际上我们的事业拓展方面就会比较顺利了。受到我们本宫的天德星、福德星的加持，在业务处理的方面都是比较顺利的，尤其是针对了业务或是做生意的朋友。 我们受到远方的太阳星的护持，容易受到贵人的加持，所以，我们业务拓展的时候啊，在正常的情况之下会比较顺利。但这个顺利啊，也要小心外面有一个叫做什么阴杀星的力量在作用。通常跟客户谈得很好的时候，比如说我们约定下一次就要签约了，或者我直接把货送过来，你就货到付款，但是就容易被客户身边的人吹起了耳边风，导致事情会产生了变化。 所以在拓展业务的时候啊，如果同时我们必须面对到客户身边的助理或者是秘书，或是往来必须由这些人所传达的时候，那么请务必记得，我们对对方该有的礼仪，或是我们能给的好处，比如说一些饮料或小礼品，我们最好都要能够注意到。记得一句一句话，我们俗话说得好：“阎王好见，小鬼难缠。”这个要特别注意哦。而内勤的朋友啊，除了一般工作顺利之外，受到远方的国印星。 配合本宫的禄勋星的扶持，在二零二三年岁次癸卯的兔年，可以积极的争取晋升，或是考取相关的资格证书，来增加我们跟公司谈判待遇的筹码，这些都是不错的天时。老师公布这篇留言的时候啊，是在二零二二年的六月份，从现在开始准备明年的晋升，似乎都不会太早，您说是吗？整体而言，事业运是属于大吉的。 而在财运方面，属鼠的朋友在二零二三岁次癸卯年，本宫的禄星以及福星这两颗吉星的照耀之下，基本上财运也是比较不错的。但是这个不错啊，比较不会在一些投资市场方面，而是比较偏向正财方面。也就是说，癸卯年对于属鼠的朋友来说，是一个赚钱跟存钱、累积财富的年份，而不是一个靠投资获利的好年份。 而这个代表投资会不容易失败吗？哎，当然也不是这个意思。而受到了行客太岁的影响，首先我们在运用资金的时候，容易会出现临时性的调度，也就是临时性，我们可能需要一笔钱来周转。但是呢，我们不是没钱，只是钱刚好卡在这个投资资产里面。那卡在里面，你可不可以把它抽出来呢？也是可以抽出来，但是你就可能会损失一点资金。所以说，投资不是不行，而是要注意资产的分配。 自己有没有留下一定的弹性周转金以及其他的应变措施？那这个就很重要了。而在投资市场上，同样受到了行客太岁的压力，在进场跟出场的时候啊，会容易变得犹豫不决，或是人一忙，我们忙公司忙太多了，就错失了原本要出场的时间。在这种情况之下， 如果属鼠的朋友，你真的要进场操作，那么请预先设定好你的停损跟停利点，甚至进场点，你都要先设定好。只要这些点一碰到了，就开始自动去运行。先碰到停损就出场，或是碰碰到停利你也出场。 或是没有碰到你所要进入的市场价，你也不要去手动去更改它。我们只要把它设定好之后，我们就不要理它，我们专心做好我们的事业，这样就不会因为突发性的新闻所爆裂出来，然后导致你自己工作到一半心神不宁，耽误了你的工作，那就很不理想了。当然，最重要的地方还是在于尽可能的不要操作杠杆以及融资融券。癸卯年要争取的还是稳定的成长，而不是一夜暴富。 整体而言，财运属于中吉。在感情方面，这次岁次癸卯年，属鼠的朋友，本宫就桃花星来驻守，所以基本上是一个人缘与爱情同样兴盛的年份。在这个年份之中啊，有桃花星的加持，会比较有兴盛的好人缘跟贵人运。这个人缘呢，当然还是要基于我们自己的服装仪容打理，也要维持到最好的状态。简单一点来说，怎么样？玫瑰花它可以引来蝴蝶。 大王花引来就是苍蝇，你自己打理的如何，你就会吸引来什么样的人。所以，自我的服装仪容、修养、谈吐以及清洁卫生都要做得到位，那么就容易利用桃花心来吸引我们更好的贵人来扶持，以及身边更多的善缘。反之，如果你没有注意好，那么吸来都是苍蝇、蟑螂，那么能够给你的帮助当然就很少了。而这就要看属鼠的朋友，你怎么样去面对自我的自律跟要求了？ 当然，以桃花来说啊，对于女性朋友来说就会比较加分了，因为同样的受到远方的太阳星的照耀，女性朋友的桃花显得格外的娇艳动人，所以单身的朋友，你的异性缘会特别好。只要基于上一段的基础，那就是把自己打理的好，好，所有服装也要做得很好，那么我们就可以达到窈窕淑女，君子好逑的状况了。而同样对于男性的朋友来说，这个桃花也是有很正面的作用，但是。 男性的朋友差了一点，是在于本宫星有一个咸池星与远方的阴杀星相互的去影响，所以容易经不起诱惑，而导致陷入了一些桃花劫的状况。那这个容易让你造成了人财两失的状况出现。所以叔叔的朋友，尤其是男性的，还是在把桃花用在事业上面，那会比较好。 而且必须更加注意所谓的交往之间的礼仪跟分寸，还有你个人自己的洁身自爱这两条金科玉律。要知道一件事情，包裹的糖衣的毒药永远看起来是最美味的。很多人会以为自己的魅力非常好，所以说对方是只是要我这对他好而已，他对我无所求。事实上，免费的永远都是最贵的，这个是必须要牢记的哦。整体而言，感情属于终极。 接下来我们看到健康部分，健康部分在这个岁次癸卯年要特别注意了，因为在癸卯年呢，受到太岁剑锋的力量影响，让本宫的三喜星产生了躁动，也就是在这个癸卯年容易出现了意外血光的状况。而这个意外血光稍微麻烦一点的地方是，它不一定只针对我们属鼠的朋友个人的意外血光，而是可能会造成他人的血光。 也就是说，这个比如说我们开车的车祸、车关，或是我们在拥挤的地方推挤，都可能造成了他人或是彼此之间的意外事故的产生。要避免这个问题，当然首要的就是定期前往捐血中心，我们捐个血，哦，在中国称之为献血，可以先破除一点这类型的意外事故。但是最好的方式还是加满个人的意外险，以及骑车、开车要加满第三人责任险以及超额保险。 例如像怎么样？例如像老师啊，我开了十几年的老车，但是我每一年还是会买超额两千万台币的第三人责任险。这样如果一来我一个自己身不注意的时候，那造成别人的一些损害，那么对方也可以得到相应这个肇事责任里面的完整赔偿，这就比较妥当了。有时候我们自己受伤那是没有什么问题，但是如果因为我们自己的过失造成别人的伤害，那就很不好了。 而这里啊，我再提醒一下，千万不要觉得像老师这样子的车子啊，一年要花一将近一万块哈，去买这个保险是很不划算的。你要知道，任何一场车祸，只要不是对方全责，我们要赔的钱，任何一起事故都可能超过三十年甚至一百多年的保费。老师自己是做命理算命的，我都不敢说，我这辈子都不会出车祸。各位觉得你自己肯定一辈子都不会有这些问题吗？ 所以各位在最好一定要做好个人的意外的保险以及车辆的保险，无论汽车跟机车，都是我们属鼠的朋友在二零二三年岁次癸卯年是必须要做的安排。而在一般健康方面呢，今年也是比较容易在牙齿或者身体的异状都要特别去注意。简单的说，就要注意身体有没有一些特殊的，比如说例如是癌症或是心血管疾病的一些征兆。 这个部分呢，我们可以透过健康检查或是定期检查，例如什么呢？男性可以做一些大肠镜，女性呢可以做一些乳房摄影或是子宫抹片检查之类的，建议有空都要去做。这个部分不要抱持的我不检查就不会有毛病这个想法，因为今年能够检查出来的，我们都同时受到五大吉星的守护，大部分都可以快速处理，而且很快速康复跟痊愈的，所以说这一定要去做。 这也就是说，这些病根不是今年会让你生病，而是它这个病根本来就存在我们身体里面，只是现在的症状非常轻微，及早处理就可以及早治疗。但是如果我们讳疾忌医，想说他自己慢慢的休养一下就会好一点，那或是以后有空再说，那就是变成养虎为患，过几年小毛病就变成大麻烦，那就很糟糕的事情了。 而在其他健康方面，说到本宫的五大吉星守护，基本上都是比较平和跟平稳的。其他部分，你只要注意老师每个月的流月解析，大致上都可以知道怎么去做了。整体来说，健康运属于小吉。 好，以上就是我们二零二三年我们属鼠的朋友在岁次癸卯年的解析。从整体上来看，属鼠的朋友可以说是在二零二三年癸卯年是十二生肖里面运势最强劲的前三名。要事业努力就有，要财富不乱花就有，要爱情循序渐进就可以，要健康买好保险跟注意自己的生理状况也就可以保平安。这样的生肖胜利组，那我们岁次癸卯年，你一定要好好的去把握它。 感谢各位今天的收看，记得按订阅加关注。老师每个月都会推出流月运势解析，这样你才能够获得通知哦。如果你需要老师的专业命理咨询跟服务，下方有老师的联系方式。我是陈老师，我们下次见。